Your things and go away Do nothing, come back again I'm okay, I'm on my way My way, my way 新家拢上回，哦，阿车家回家，未使讲资咯，伊也唔敢做哦，我只永远较安心，领到永远都我只恐，哦，阿大家辛苦，感谢，好，阿各位阿啊，哎，干啥子啊？哦，奋斗拼搏有认真干活，好了好了。来。